ها الله کمی کوی اتون این این هیزه سکو داغزی اوجا آن جیو اینال چون کنه خطای وقتون زینال تقان اما وای نه تا اینا شایار نخون چون زبراو که اون فن چون این ته وای اما план работы ей трос он апата импата. Саме трудно аме ее трбо тевагон канзу апата импата згун пата зе трос амр закрепит он канзу юри хам ке и шuna операция унуму. Hizza nur in woin bir koi чахе аме я вири от идо вал халк зво hi водопровод зи колахна. От идо. Inna lüksi çüne hin unu ve inna tatara afres in o ya doğan o çüne. Böyle ame urulan kvez o. Uçir kulaknar unu o ucar veri aktivinde kaz uçasvat unu o halk uçir kime gön o çöz. Ручи ame aya una informacije. To этого конвой крара. И И лыса. и алайса. Вона اسمي سوتش لو أولوا alles kunnen de werwa dat wat al die bekijk de maar wat op de kilometer niet zou je meter is ja op da ala trashe ya na bungale bunun altından başlık peneçler kadro bir kamtoz turbon kurna turbon yani turbon yok bu haklı olsun. Çünkü de Yani şuna ноябрь зе узра хава Allah микливит и и роз кому татраха апата и пата чуй адок зе чуй мутак зе трос яга акал ихен кад тонара вена şöyler artına zelivatuna и kulak ne aktif de kalıp çast tutun para kadar sarı и вот bu da Hukumar goz hanlısı veri yakavçı çıkacağız. Kirima, sementar, rakar, راوي بير أخوالنا إبر قاضي لقص كلا خربون بير إداري قديار وبسيروجة ورسمان و سفو وبن عمدنا سقوشي أصان بيق والله كمير بقيمشنا الله استنوسا شوي رحم شو قصان كل غلطة أمين قنه قصار قد خنسنا آبتا إبتاز تروح سلوه مش نبتقانت مترزيز Mayıs'ta onu kulaklayacağız ya. Qarın çaz ola Allah kime koy. Guzu guzu bunu otu guzu bunu o o milvoz. Tu guzu güzel kokucusunuz. Ha o bizim için ha. Bakayım. İzvoy qarş karabat ne ya qarın kime selse izvoy ya. Bakayım. Mazutlah. Hinal hiqwa kini ni gutun uktun se saraz ana tırbı yar goyla gonu. İsa e, araz kutun demek. السور سويزي تشام هنا سورنا هما ام اول اغطشنا ون الهوال راقنا كلوك جوان اسغنا اسكسي راقنا انشك اغوانا شاهدنا ان كولاق اونشنا ام زاقيدان سرت سوچي كپكر وچي كل سچكن و فقار گوزه كپكر سوپر انا تعالى هم رخصي izvoizya. Yüzleştim çöz bilmeyen masası, hükümet ya masayı çöz kimek, polise çıkanı var. Ayıl ayıl uzun var, das, und gar so das Schmetter, ja, das Dokumentarien, das Yomka, ja, das Tüccar schema, ja. Emir olan, emir uzun idare rızniye. Biz bir şazra, milyoner kazı. İnsan milyonunda Türkiye'de ben ne kadar bir muhabbet. Çocuk e, yok hamsi kara gol kütahında. Projektör diyeceğiz, yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz o. İnşallah. E, projektör, projektör un kazmayacak diye organizasyon var. Projekt, un kütahçaz var. Projekt un kazı sakısı var. Согласовать он кому будет фенка мин трот охраны здесь, мин трот охраны. Он охрану решает свого, а да вот здесь. Смета здесь тут процент, вот процент уставки я ему. За что здесь клаза култуаз. О, hiç kuanaro. Akilla he finans yaparsa sebep biraz kilin so ski amunu işte. Allah şükür koy. Halk kibek guz. İnşallah. İnşallah ya. İnşallah. Buza. Bahir inamda sili iyet başti atar rüzgar seçken murta kenyek kovu rüzgar. İlkler mutavaziz nihekin hakan yürüp süvedim turbaya büyük kutlu ya. Инна кулхси вечер сопротивление вообще мне квиз водоворот хон потагалзе вечер затруднение основной. Kivata da var din hiç adı kıl kagala yergü düşürü khal. Ya khara Вечер план. Hiniz plan hellik Fol keyta Мозг. جاز هم غلط اول جمعه يوش شيء من البدر تخيل كده ما شاق تراكتور شاق Hame hame hilar hilal rena. Yokma zehmet kutun yokma uşlar urla. Ham Чехийское да, кему? репетит kana hame. Hame устойчивую, хотя ами жезмон. جاز Jezmi. İnşallah, inşallah. Mahallü söz kili günah uşlarun hame. والله شكر كان يقواتي يقوا كلها نار خنوا شو وشو هي قلت Гутуз ачка чуважи заш. Ушузай чна ачка ажван евина хайта кхар шмер хайта хас кулу хлюз. Хля я чен казу чалал. Абун казу хинзяче. Вот гытфар ал козелзи. Gıfar gıtal közelci hani yat közelci hani un kazı, un kazı, un kazı. İnşallah. Akila kuma kumacı kime isamını kime eti kime ker kazı. Allah kime koy Allah kime koy جزا ان شاء الله شنو شنو